tere, mina olen Tiiu. mina joonistan sellist tegelast nagu Küülik. ma olen juba peaaegu pool aastat joonistanud iga nädal ühe küüliku maali akrüülidega, sellise nagu see siin. küülik on äh, väike, suhteliselt väike must enes, kellel on kombeks äh, ärrituda. idee on teha ju kalender, seinakalender küülikust et siis saaks kõik äh, Küüliku kõige ägedamad maalid äh, kokku panna ühte trükisesse. siin on meie seinakalender, mille järgi me tahaks teha ka Küüliku kalendri ehk siis sellise suurusega all on kuud, nii et üleval on pilt ja siin all on ruudustik, kus on siis hästi näha, et millal on vaja minna trenni või millal on vaja minna klaveritundi see kalender on kindlasti hea mõte saata kingituseks oma Kanada onule, kes saatis sulle patareidega hambaharju või turbanätse. mingi <laughs> hull nagu <laughs> ma pean ärritusest veel rääkima ja lühemalt nagu. tuli see, <laughs> ma ei oska, see ei tule enam välja, nii tore. ei sündinud küülik 没。igal endast lugupidaval inimesel on kodus kalender, ka järgmise aasta oma seinal. aga sinul no.? <laughs> sellega hästi maha nagu, et sina küll jälle igal targal on, aga sinul <laughs> millest me üldse räägime <laughs> <laughs> see, need on, need ei ole ju mingid, ma ei ole, ma ei näe tark välja, kui mul on sellised prillid ees. ma olen nagu noh, vaata, võrdle